шайды біз енді қазақпыз ғой бес мәрте кейде түнде отырып етпен шай дейміз еткен шай дейміз басқа да тұзды шайлар бар қазіргі таңда шөп шайлар бар жаңа иван шай деп айтып жатады иә қазіргі таңда енді жәрмеңке көп қой қазір пайдалы шайды іздейтін адамдар көп шайдың көбісі боялған негізінде иә дұрыс шайды қалай таңдаймыз сосын көп жерде барлығы көп э, адамдардың қазіргі кезде э, шайға шайды да құймай шайды да пайдаланбай тек қана ыстық қайнаған суды ә, э, пайдаланып жүретін адамдар бар бұл қаншалықты біз енді қазақпыз ғой біздің ата бабаның өзінің бір ә, генетикалық несі бар иә салып кеткен мысалы жапондықтарға болмаса басқаларға біздің қоректену дәстүрімізді айта алмаймыз иә yeah, иә, yeah. Иә. сол сияқты нәрсе ғой осы жөнінде айтып кетсеңіздер иә? ә, жалпы сүтпен қосылған шай ол пайдалы деп айта алмаймын потому что шайдың жалпы құрамында тианин деген зат бар оны тамақпен бірге ішкен кезде ол тамақ арқылы түсетін ә, темір өнімдерін yeah. Иә. жаңа пайдалы біздің ә, микронутриенттердің барлығын шайып шығады, шығады. Ә, одан бөлек ол біздің қан тамырларымызды ластауға бірден бір септігін тигізетін нәрсе және қабынуды өте қатты тудыратын сұйықтық сондықтан даже олардың э, сүтпен жаңағы ішетін шайы сүтінің өзін магазиннен алып келеді ғой ол сыртын қарасаң бір жыл немесе алты ай ол сақталып тұрады немесе тетрапакеттерде тұрады ол сақталу үшін әрине оған арнайы антибиотиктер қосылады яғни ол сүтті емес ол просто сүтке ұқсаған ақ түсті бір химический зат деп айтуға болады да иә. сондықтан қазіргі уақытта ондай э, сүттермен шай қолдануға мен категорически қарсымын шайлардың өзі жаңағыдай түйіршіктелген шайлардың өзі оны клейден және арнайы жаңа қызартатын заттардан тұрады сондықтан бұл жерде ешқандай пайдалы нәрсе жоқ екінші мәселе қазіргі уақытта адамдарда ә, өзімнің тәжірибем бойынша статистика бойынша жаңағы гипоцидное состояние яғни асқазандағы тұз қышқылдың аздығы бұндай моментте мен шаймен бірге тамақты бірге ішуге былай айтқанда кеңес бермеймін иә yeah. yeah, в основном тамаққа дейін 40 минут алдын тамақ ішу керек ой су немесе шай немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін uh негізі бұл дәстүр мен өзім балалық кезімде біздің үйде сондай болатын қағида яғни тамақ, тамақтың өзін ішіп аласың сосын бір ойнап келіңдер сосын шай ішеміз деп айтатын да а қазір қарбалас өмірде шай мен тамақты бірге ішу әдет болып кеткен осының да әсерінен біздегі асқазандағы тұз қышқылының жаңағы функциясы нашарлап кеткен и осының әсерінен көптеген асқазан ішек жолдарында аурулар көбейіп кеткен сондықтан бұл қош делік шайды алып тастадық не ішеміз шайды түбегейлі жаңағы ә, сүт пен шайдан басқа да шайлардың түрлері көп сонда шайды түбегейлі алып таста деп айтпаймын бірақ тамаққа дейін 40 минут немесе тамақтан кейін 40 минуттан кейін спокойно отырып рахаттанып шай ішуге болады бірақ қандай шайлар вот көбінесе мен фито шайлар ішуге кеңес беремін ромашканың шайлары немесе ә, жаңағы ройбуш шайы немесе шай тулси деген шай бар мысалы стрессі көп стресске бейім оларды қайдан әр ә, аптекаларда экомагазиндерде тулси шай иә? тулси чай деген бар ол, ол прямо стрессті снимать етуге өте күшті көмектеседі